Hi guys, welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, isubscribe mo na yan. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So karon guys, magbisaya sa ko guys kay na ko i-share sa inyo ha, about ni siya sa kaning unsa jud ang tinuod nga kaning tatak ng 666 no. So atong ato ang tan-awon karon guys kung unsa jud ni siya ka unsa jud ang kuan ani kanang paagi kaning 666 so di ba dagan kay karon nagkuan ka ng dagan kaayog mga theory karon vaccine daw ang microchip mo na ang mark of the beast so diri guys gi title na ko ni siya og ang covid vaccine ba og ang microchip mao na ba na ang 666 so nag-research ko guys sa akong pag-research na mga daghan mga reaksyon no sa mga tao mga kanang ilahang mga nga gipanguna-huna so mao ni ang kasagaran guys ang uban ingon diri nga daghan nagtuo nga ang vaccine daw makadaot sa lawas na ay side effect so nagtuang uban nga kaning vaccine na ay side effect so naa siya side effect So, di ba, ingon sa doktor, uban sa uban mga nurse, nga pag baksinan ka is kanang, di ba, kalinturahon, tapos masakit ang katong asa to dapit nga ang injectionan. So, na siya mga side effect. Tapos, may injectan daw sa COVID vaccine. Dagan po nag-ingon na pag bakunahan daw sa vaccine, mas musamot daw na mahawaan sila og virus. So, ang uban po nagtuo po nga pag mabaksinan daw sila is kanang, kanang makuan po daw sila kanang mahawaan dahil daw sila ma-infect og virus labi na kanang COVID-19 COVID ngon pa sila na dali daw gidali daw paghimo sa vaccine so ang uban po no kay nag-ingon nga ah grabe man vaccine na dali araw 6 eh, months 6 months ra siya no na himo dayon siya so mo na uban ingon sa uban no nga kanang gi-research na ko napay ingon din nga dagan po nagtuo nga mamatay sila pag na-injectan sa vaccine. So nap napoy mga ubang tao nga nagtuo daw nga ang kaning vaccine daw pag ma-injectan sila is mamatay sila mo nang mahadlok sila magpa-vaccine. Tapos yun pa din nga na mga tao nga na anti-vaccine o di sila gusto magpa-vaccine. Kaya nga naman na sila ginahuna-huna sa ilahang lawas kung magpa-vaccine sila. Di ba kanong pa-vaccine anang mag tanaw na to ba nga ala kuya sa vaccine eh mahadlok man ta ano nga ba no nga hadlok yun ba sa kanang bago pa ta nakakuan ila dali ar sa vaccine no na ipabaksin din sa mga tao no grabe kay mga balita karon mga abot nga na mga baksin so mo uban uban nga mga tot sa mga tao tapos ingon pa diri nga kani tapos ang dakong issue anang vaccine karon kay mao daw na ang mark of the beast o tatakan ng 666 so dagan nagtuo guys nga kanang vaccine kanang microchip mao daw na siya ang uh, mark of the beast so mao na daw na siya pag injectionan daw ka mao na daw na siya gi mao na daw ng 666 pag inject pag iplant plantahan po daw ka og kanang kanang microchip mao na po daw nang mark of the beast so sa dugang research po nako guys ingon po diri nga ang uban nasod apil ang Pilipinas nagpatuman og implementation nga dili pasudlon sa nasod kung walay vaccine card di ba kung kanang maadto ta sa lain lugar di ba kung wala tay vaccine di ta ka adto di ta ka abroad di ta ka flight tungod pangitaan tag vaccine card tapos di po ta kagawa sa atuang kuan lungsod kung wala tay vaccine card di ba tapos maskin sa mga mall so limited jud ang lihok sa wala na baksinan so limited jud ang mga wala na bakunahan guys uban ka ng dili ka sulod mall dili ka shopping dili sila ka gawa sa lain lungsod dili sila kaabot kaadto to sa lain lungsod kung wala sila vaccine card kay pangitaan sila kung wala kay mapakita nga vaccine card so paulion ka kung asa ka ng lugar na nagpuyo paulion ka dito so ana na siya sa katong mga wala na baksinan tapos ingon pa diri nga tapos ang uban dili magpabaksin kay maura gihapon daw kung baksinan kay ma-COVID gihapon so ang uban nag nagkuan gid gihapon naguna-una nga a ah, baksin baksin nga baksina mo gihapon ma covid daw gihapon siya matakdan daw gihapon siya covid so mo nang mga uban tot sa mga tao no sa pag-research nako tapos diri so maunang ang mga tao na interesado mo basa sa Biblia so karon makita na nato ang mga tao jud karang willing na jud sila mo mobasa Bible kay mangitao din nila tong Bible sa Bible ba kung kaning vaccine na ba dito makita so na interesado na mga tao basa ng Bible tapos ang uban kay mo na mo na na tapos nako na ikuan diri guys ipakita sa inyo ha kana nakita ra po na ko isa sa video bitaw mga video ingon sila katunaw na baksinan daw mupilit daw sa lawas ang mga bakal Pangasarap itong giinjikan sa vaccine. So, example guys, kay, ay, ingon dito sa video ba nga, kuan daw, pag uh, mabaksinan daw ka, tayo dire. Tayo dire. Baksinan ka, dire ka gibaksinan. Tapos ingon siya nga dire nga, kanang mupilit daw sa lawas ang mga bakal. So, dire man kag-injectionan. So, nada, nada siya magnet. sa <laughs> magnet dire sa lawas. So i-try na to karon guys kung tinuod ba na siya. So na, kanang pilit ba jud siya ka ako na baksina naman ko si na fully vaccinated na ko siya, na ko uh, first and second dose. Pero wala na ko na pa booster. So matama na tong kuan katong first shot o second shot. So karon guys, mag-demo ko guys kung tinuod ba jud ning giingon nila. Kaning uban ba sa video ba nga. Yun sila nga magpilit daw sa lawas ang mga bakal masarap itong ginjikan diri mo kong ginjikan sa pikas kani so tanaw na to ang tinuod ba so nai magnet dere so kani guys magnet ni siya o makita niyo di ba mupilit siya magnet na magnet kani mupilit man jud ni siya di ba kay piso man ni siya ana piso mo pilit yun siya sa magnet oh. so i-try na to kung nabay ka, ka matuuran tong giingon sa video nga ang, ang nabaksinan daw kay mo pilit daw dito ang kuan mo magnet daw so kaning piso akong ipilit dire tapos ihayang nako lain po kay ana no kay ana mo ana man jud na so ana na to para matistingan so dire man ko sa wala ginjikan dire so i-try na to kung mo pilit ang pilit man sa magnet, di ba? Kita na to. Oh, pilit. So, oh, try na ko dire. So, di siya pilit ha. Na dire ho, oh, mo niya akong, mo niya akong uwat ganyan mo. Oh. So, i-try na ko siya. <laughs> Tagak ra. So, wala din siya, wala din siya reaction guys. So, fake news to siya guys. Sing ka niyo, magnet. I-try na to. Kumupilit ba jud? Wala jud guys. Oh. Wala. So, fake news guys. Tapos, napay gi napay giingon diri nga ato nakita nako sa video ba nga uh, ah, mascan daw sa QR code ang panit tong asa dapit giinjikan og vaccine So i-try na po nako nag nagkuan ko nag-install ko og QR code and barcode scanner. So i-try nako diri sa katong gibaksinan sa kuha kung kuan ba siya kanang mo scan ba siya. Kay uban nga pag nabaksinan daw diri daw, nana daw diri itong microchip daw sa diri sa gibaks pagbaksin. Tapos nana daw dira na nipilit daw. Tapos once daw na ma-scan daw na siya dira daw Okay. kanang ma-scan daw siya. So i-try na to siya kung tinuod. So diri guys, na ako yung QR code na ako. Muna akong QR code no. Tapos dire scan ako ni siya dire sa Dire guys, pakita kaning diri sa akong bukton kani kanang dira scanan ako na siya. Kay ingon to sa video nga kanang asa to dapat na naturukan og vaccine dito daw mas scan So scan sana ako guys. So hey guys, nata diri sa paano balik ta diri sa akong cellphone. So nag-download ko diri og QR code and bar QR and barcode scanner. Mo na siya, 'di ba? Makita nimo siya nga na siya square, square siya. Tapos unahon sa natog unahon sa natog kuan scan ako ang ko ang bukton kung tinuod ba jud siya nga makaskan kani mo man ako ang kuan di ba diri ako ang kuan wala so wala man ni diri so na diri ang kuan tanaw na to so kung kumuskan ba jud siya so wala so mo na dira oh, mo na dira kana akong gi nag steady So mao na siya dira. So wala jud. Pero i-try na to siya guys sa QR code. Oh, di ba? Pag kuan pa lang nako na pag pag sentro pa lang nako wa na gi-scan din diretso. So fake news siya guys. Fake news. So balik ta diri guys sa video. So di ba nakita gidemo na ko sa inyo ano katong mga nakita na ko sa video siguro kamo nakakita pud mo adto kung kung kuan mo sige mo scroll sa video sa mga Facebook. So mo to ni mupilit daw sa lawas ang bakal tong asa ra pitong giinjikan. So fake news. Dili siya mao. Mas katong isa pod mas daw ang QR code sa panit tong asa dapat ginjikan og vaccine. So wala pod kay giana na ko ako ang giskan ako ako ang bukton dere. Eh. So wala jud siya. So fake news jud siya. Tapos wala pod dili pod to tinuod nga ang injection daw is gibutangan daw siya og gi-implant pa daw daan tong kuan diri kanang microchip daw. So dili pod to siya tinuod no. So nagyapon sa atoa o sa inyo ha. Sa atoa, sa inyo ha nagyapon sa inyo ha ang pagbuot kung magpabaksin mo o dili so karon napamantay free kanang makapi, makabuot pa man ta kung di ta magpabaksin o magpabaksin ta so nara na sa tua magpabaksin ta o dili ingon po diri sa uh, ingon po diri na balita na pag abot og 2 years mamatay daw tanan na baksinan so kato daw mga nabaksinan mamatay daw pag abot og 2 years Mapuningon kay para daw ang population sa kalibutan para daw mo gamay. Kay daghan naman daw kayo population karon sa atong kalibutan. Pila na ta karon almost 8 billion na ang atong population diri sa kalibutan. So mao daw tong naghimo sila og kuan kanang ang kanang vaccine para daw pagabot sa 2 years katong tanan daw na baksinan mamatay daw. Mamatay ingon. Tapos ingon pa diri nga og pag-abot daw sa 2 years i-activate daw nila ang switch Like po ni siya nga balita like tong ganina kay katong ganina ma pag-abot og 2 years mamatay na tanan na baksinan tapos katong kani ikaduha kay kay kanang pag-abot daw 2 years kay i-activate daw nila ang switch ang tanan daw nga na baksinan mahimog zombie so na daw ning zombie apocalypse yawon ano? zombie apocalypse daw pagabot og 2 years ato i-activate na daw nila kay tanan daw tao na injeksyonan na so mo to nga mahimo daw zombie activate daw nila <laughs> ano na to tapos napay giingon diri nga kanang sige tag ampo sa una na makahimo og tambal o makahimo og vaccine bato COVID-19 pero karon nga uh, nahimo na gihimo daw natong dautan ang vaccine So daghan na kay mga evil thoughts daw nga gipasangin lang daw ang vaccine nga kanang ang vaccine daw is dautan daw mo daw ng Mark the Beast, mo daw ng 666. So dagan kay mga kanang mga contradiction ba no? Naiuban nga kanang positive thoughts na payuban negative. So di man jud na sila mag-isa, magsumpake man jud na sila. So mao na diri kanang ang uban daw kanang vaccine daw, mga Pfizer, mga AstraZeneca, is kanang mao na daw na ang tatak ng 666 pero ingon diri nga pero ang dakong pangutana mao na ba jud na ang tatak na 666 so mao mao na ba jud na ang sign nga kanang 666 jud kanang mainjikan ka 666 na ba daw na mao na ba jud na pasabot o kaya ma-implant i-implant sa imuha ang microchip diri ba o masing asa so mao na ba jud mao na ba jud na ang kanang tatak o kanang kanang tatak sa uh, ang vaccine ba o ang ang microchip kay tatak ng halimaw na ba ni siya so, tatak ng kanang mga mga sa tatak tapos ingon dire sa Biblia insa man 666 so ingon dire sa Biblia ingon pa dire ang 666 propeta na siya So, kani dong 666, propeta. So, mangangaral ni siya guys. Propeta, mangangaral. Wala ta kabalo kung pari ba na siya, pastor ba na siya. Basta ang 666 nag-represent na siya sa propeta o mangangaral. Ang tawag sa Biblia, hayop o beast. So, diri sa Kuan, sa pahayag 13 ah, pahayag chapter 13 verse 18 so sa revelation niya guys revelation chapter 13 verse 18 So atong basahon guys sa pahayag chapter 13 verse 18 or Revelation chapter 13 verse 18. Mabasa na to diri guys. So Tagalog na ko guys. Kay di kay ko kasabot og Bisaya nga kanang translation although bisaya ko pero kasabot ko Tagalog so basahon na to dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na raan at anim na put anim or 666 so ang ingon dire nga uh, ingon diri tao ang 666 o mao ni ang antikristo antikristo ni siya guys ang 666 mao ni siyang antikristo ingon pa diri kining tawhana naay gahom o kining tawhana na siya kontrol sa mga dato ug mga pobre so kani daw ang tawhana ni kaning 666 so nakabalo naman tang ang 666 is isa na siya katao nga na siya bilang nga 666 166 uh, kuan kanang bilang so ingon pa diri nga kaning uh, ah, kining tawhanan ay gahom so na siya power so dili dili siguro power nga kanang para nang parang kami wave kaning anak di siguro no kanang na siya gahom ba ang gahom daw niya kay kaning ang gahom daw aning tawhanan na siya control so na, na siya control na siya kanang kaya na i-control ang mga dato mga pobre mga gagmay mga dagko So kaya niya control mga gagmay, mga dagko. Unsa man yung mga gagmay, mga dagko? So ah So mao nang ginahuna-una sa uban na ang vaccine mao daw ang 666. So dili siya, dili mao. So ang vaccine is dili na siya 666. Kaya ang 666 tao na siya propeta, mga ngaral na siya. Nagatudlo po na siya. So ana siya, yung Ah, uh, Uh, ah, Ingon diri ang 666 dili ang vaccine. Kay ang 666 tao na siya, tao na naay sa mga tao na mga gagmay man o mga dagko. Ang pasabot sa gagmay ug dagko kay ang mga pobre ug dato. So, basahon na to diri sa pahayag chapter 13 verse 1. So, sa Revelation chapter 13 verse 1, so atong basahon. Basahon na to guys ang pahayag chapter 13 verse 1 o Revelation, Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalait sa Diyos. So dagan kay nag-ingon no na katudong vaccine is modo to ang 666 o katudong microchip modo tong 666. Pero giingon diri nga sa dagat man nihawas ang ang, ang kuan ang kaning halimaw o kaning ginatawag nga hayop o kaning antikristo sa dagat man siya nihawas kanang sa dagat siya ba dagat pus nikalit lang sa tunghaba so nganong kuan man uh, ingon pa diri nga gitudlo diri na dagat sa Biblia mao na ang mga bansa so katong dagat guys is nag represento siya sa mga bansa yung diri o bansa uh, dili literal na dagat guys kay wala may tao nga mabuhi sa dagat sa ilalom sa dagat nga mukalit ra katong ha so ang katong dagat kay kuan kanang o mo na wala mabuhi sa dagat iba nga taay sa uh, ah, wala mabuhi sa dagat wala tao nga mabuhi sa dagat kay ang halimaw nga 666 kay kanang ni nihawas man siya sa dagat gikan sa sa dagat nikalit lang siya og tunga yun diri so ang dagat nagrepresento siya sa mga bansa bansa so ah uh, atong basahon guys sa pahayag chapter 17 verse 15 or revelation chapter 17 verse 15 at sinabi niya sa akin ang tubig na iyong nakikita, nakita na kinauupuan ng patotot ay ang bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika So ingon diri guys nga nakita ni Juan na tubig kay ang mga bayan ug kadaghanan kaning lungsod ba ug kadaghanan mga bansa ug mga lingguwahe sa mga sinultian. Ingon diri kining bigaon kay bigaon kay kuami siya patutot. So kay babae na siya. Pero dili literal na babae pareha sa dagat ba, di ba ang dagat kay nagsimbolize siya sa kuan kanang sa mga bansa sa mga karamihan sa mga wika so kani yung babae dili ni siya literal nga babae kay kini siya kuan siya kanang kaning ah, kining bigaon na babae kay nakasakay na siya sa hayop so basahaw na to siya sa pahayag chapter 17 verse 1 Basahon na to guys sa Pahayag chapter 17 verse 1. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita, nagsalita sa akin na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Ningon dira nga, uh, niabot ang anghel, ang ikapitong anghel na nagdala og kanang kuan bowl, mangkok bowl na siya. Og nagingon siya sa yaha kay uh, Juan. Nag, nagingon nga adto dire ay pakita nako sa imo ha ang hatol sa dakong babae nga nakalingkod sa daghang katubigan. So kaning tubig guys, ningon dire di ba kaning tubig nagrepresent na siya sa kuan, sa mga bansa, sa mga karamihan, sa mga lungsod, sa sa mga lingwahe So kaning babae daw, naglingkod daw ni siya sa kuan. Ay nakaupo, naglingkod siya sa daghang katubigan. Kaning babae. So ingon ingon pa diri sa katong gibasa nato sa pahayag 17 chapter 1 nga uh, ingon diri nga uh, naay dako nga babae. So dakilang patutot man to siya. So dakong babae kung sa Bisaya pa nga nilingkod sa daghang tubig. So katong babae nilingkod to siya sa mga uh, sa mga daghang tubig no. E eh, katong tubig nagrepresent man to siya sa bansa, mga lingguwahe, mga kadaghanan. So basahon na pud nato ning kuan kaning pahayag chapter 17 verse 3. Basahon na to guys ang pahayag chapter 17 verse 3. At ako'y kanyang dinala nasa sa espiritu sa isang ilang at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may pitong ulo at sampung sungay. So ingon pa diri guys na uh, gidala siya sa espiritu sa isa ka ilang at nak nakita niya ang isa ka babae na nakasakay sa isa ka hayop na pula. Ang giingon ako ganina nga kaning babae nakasakay po siya sa kaning hayop na pula. Tong hayop na pula mao to siya ang kuan atong atong beast o katong 666 So kaning babae nakasakay ni siya sa hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong. So daghan og kanang puno ang yang ang iyang lawas og mga kanang kanang mga salita bitaw nga kanang mga mga mga kuan salita nga makapasakit o makadaot sa kuan ah uh, ingon diri oh. ingon diri nakita ni Juan ang isa ka babae na nakasakay sa isa ka hayop na pula nadaghan o puno sa mga pangalan ng daot sa Diyos. Kini nay pito ka ulo og napulo ka sungay. So ingon diri sa kuan guys sa pahayag chapter 17 verse 3 nga uh, ako lang isa summarize ingon diri na nakita ni Juan ang isa ka babae na nakasakay sa isa ka hayop o beast o puno sa mga pangalan na ng daot sa Diyos hininay pito ka ulo og naay ah, napulo sungay ingon diri mao pud tong bigaon o babae nga nilingkod sa mga tubig katong patutot sa babae man to siya mao pa tong giingon nga nagling, naglingkod sa kanang kuan sa daghang tubig so katong babae ba kay kuan ba to siya ni sakay ba to siya sa bis no sa hayop tapos nilingkod pud siya sa mga kuan sa mga bansa sa tubig. So dili literal nga nakalingkod no kay ang ang tao di man makalingkod sa tubig. So kato siya nagpasabot to siya nga kanang kanang ang babae nilingkod siya sa tubig, nilingkod siya sa mga bansa. So ang bansa, 'di ba? Ingon to, ingon to ang ang tubig nagrepresento siya sa bansa, sa kadaghanan, sa kanang sa kadaghanan, sa mga lungsod sa uh, kataghanan. So atong balikon na para masabtan siya nato. So atong balikon guys, diri sa pahayag chapter 17 verse 15 at sinabi niya sa akin ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patotot ay ang bayan at ang karamihan at ang bansa at ang wika. Ingon diri nga nakita ni Juan na, na tubig kay ang mga bayan, mga lungsod, kadaghanan, mga bansa og mga lingguwahe. So, di ba, giingon diri nga maupod tong buhigaon o babae nga nilingkod sa mga tubig. Kato din na babae na nilingkod sa tubig, mga bansa di ito, mga bayan, makulungsod, katong gibasa na to, og mga sinultihan. Pero dili literal na tubig mismo, nilingkod ang babae o bigaon o patutot. Napa siya gisakyan na halimaw na pula. Ang katong babae na ah, babae isa ka, katong babae isa ka Babylonia so katong babae daw isa daw to siya ka Babylonia so, basahon na to diri sa pahayag chapter 17 verse 5 kay kaning babae man daw nagrepresent nagrepresent ni siya sa ah, Babylonia ang meaning ng babae is Babylonia so basahon na to sa pahayag chapter 17 verse 5 Anong basahon guys sa Pahayag chapter 17 verse 5? at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklang kasuklam-suklam sa lupa. Singingon diri guys na at sa, sa iyang agtang nakasulat ang mga pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot. So siya ang kuan inahan sa mga babae o mga bigaon o mga kasuklam-suklam diri sa o kaning mga kuan ba suklam-suklam diri sa yuta kana mga ka kana mga makasasalang butang so siya ang ina siya ang siya ang hari ba siya ang patutot ina ng mga patutot yun ba diri nga uh, inahan sa mga bigaon o babae inahan sa mga kangilad sa yuta mo nang meaning ana guys inahan sa mga kangilad sa yuta so katong babae din nisakay sa beast o katong sa hayop nga pula kuan din siya kanang inahan sa mga kangilad sa yuta mao tong ingon ni Juan nakita niya ang tubig nagsimbolo di ay ang tubig sa mga bansa lungsod kadaghanan o populasyon ang pasabot na adidto nilingkod ang babae o ang bigaon. So, so akong usbon guys, ingon diri nga, uh, ah, mautong ingon ni Juan, nakita niya ang tubig. Nagsimbolo di ang tubig sa mga bansa, lungsod, kadaghanan, o populasyon. Ang kadaghanan is population man siya. Pasabot ana. Na didto nilingkod ang babae o bigaon. Pasabot adto naghari ang babae sa mga bansa o kadaghanan pero dili siya nagkainusara so wala siya nag-isa hindi siya nag-iisa so na siya kuan eh, naa siya gisakya na hayop na pula kuya no naghari day siya sa kuan mga bansa lungsod kadaghanan sa mga populasyon pasabot aton nil, dadto nilingkod ang babae o ang patutot girepresenta girepresenta girepresenta naman tong babae nga patutot o bigaon di ba ang babae nagrepresento siya sa ina sa mga kasuklam-suklam sa yuta sa kangilad inahan sa mga kangilad sa yuta mo to ingon ni Juan tapos ah, ang sim ang tubig na simbolo to siya sa bansa sa lungsod sa kataghanan ang kataghanan is population tapos Nilingkod dito ang babae. Uh, tapos, naghari ang babae sa mga bansa ug kadaghanan pero dili siya nagkainusara na siya gisakyan na hayop na pula so ingon pa diri nga kadto na hayop nagiingon na nihawas sa tubig o dagat so ang gisakyan sa babae kay katong ni hawas bitaw sa sa tubig o sa dagat katong katong naay pito ka kuan ulo pito kaolo tapos nasa ay napulo ka sungay, di ba? Po sa sungay nasa mga corona. So, sa corona, narito ang mga pangalan nga ah, na, naglapastangan sa sa ato ang Diyos. Narito ang mga kalapastangan ba? Mga kangilad. Oh, nga ilang gi gikuan gihimo sa ah, Ginoo. Narito. Kain ka na So katong hayop na giingon na nihawa sa tubig o dagat ang dagat maotong tong bansa kadaghanan lungsod og mga sinultian. Ang hayop kay nagsugod sa mga lugar sa mga tao. Og kadto na hayop nakahimo og gahom para maghatag og tanda o tatak sa mga dato, mga pobre, mga katabang, mga naay kagawasan. Ang ang pag-interpret sa ubang tao kay ang vaccine ug ang microchip kay ay mao to ang 666. So dili to siya tinuod. So lie na siya. Ingon pa diri sa Pahayag chapter 13 verse 16. atong masahon. Masahon nato sa Pahayag chapter 13 verse 16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, e pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So tanan daw mga gagmay, mga dagko, mga dato, mga pobre, ug kana mga naay kagawasan, mga katabang, kay gitagaan og isa ka tanda o tatak sa ilang tuong kamot ug sa ilang agtang. So guys, katong kuan giingon na tatak o tanda sa kamot ug sa agtang, spiritual ang pagsabot ato. So dili to siya physical, spiritual. So dili to siya vaccine, dili po to siya microchip. Ang pasabot adto guys katong tatak o tanda sa, sa kanang kamay o sa noo. Ang pasabot adto kay kuan siya spiritual. Ang agtang nagsimbolo sa kuan kaning paghuna-huna. So di ba ang atong agtang kay naman dira atong uh, ah, ato ang brain. So kanang agtang na to is kanang nadira ang panghuna-huna nato. So mao na nagsimbolo diya sa kuan kanang atong sa noo o sa agtang. Ang tuong nga kamot nagsimbolo sa paghimo. So ang ang kamot nagrepresent po na siya o nagsymbolize na siya sa kanang paghimo. Sa katapusan ani nga mensahe guys, nga akong i-share sa inyo ha. Ang taong nagpasakop sa Antikristo sa paghuna-huna o sa pagbuhat, mailhan nimo nga kalaban siya uh, kalaban siya niya si Kristo. Nausbon ako. Kaning last na message. Ang taong nagpasakop sa Antikristo sa paghuna-huna ug sa pagbuhat mailhan nimo nga kalaban niya si Kristo. Ato lamang unta nasabtan ninyo o kung wa mo nakasabot pwede niyo ibalik para makasabot mo. Kay mao na ang kamaturan guys. Ang taong nagpasakop sa Antikristo giingon diri sa paghuna-huna ug sa pagbuhat mailhan jud nato unang-una kanang paguna-una nila kanang mga antikristo naguna-una na sila kanang mo ganang gitawag sila antikristo no kay kanang supak sila sa kanang ato ang Hesus Kristo so hmm, dili sila gusto nga kanang kanang musunod kay ang antikristo is ang uh, nagkuha na siya nga pagsupak mga mga supakero ba ang meaning ng antikristo so nagsupak sila di sila mutuman so katong mga ngaral nagingon og ganin nice kanang kuan siya mangangaral jud siya igamit niya ang pangalan sa Ginoo siya daw ang Ginoo kung ma kung ma kuan na ninyo masabtan na ninyo ang katong mangangaral nga kato antikristo is grabe to siya kanang grabe jud siya kanang kanang yang kung ano ng mga tao ba yahang ugawan ang una-una sumaro so, ito pasabot no dili dito pasabot tong vaccine og katong kuan katong microchip no di dito siya mao nga kuan no kanang tatak ng antikristo kay ang, ang 666 kay antikristo man to siya tapos siya ang manguna sa pagpapatatak di ba so naioban nga kanang i-persecute basta motuo ta kay Jesus Christ so isa po na siya so ang uban mga interpretation kay lahi-lahi jud sila no naioban na kanang kanang sa microchip sa vaccine. For I believe guys ang kanang vaccine, kanang microchip is kanang mo po gamiton kaning pandemic kay para mapaduulta sa Ginoo. Mo ganito ba sa kanang di ba karon kasagaran sa mga tao daghan na kayo kanang nag-open silang Bible kay gusto sila makabalo sa kamatuoran. So I hope guys na nakita nimo ni nga video tapos imong gitan-aw nga nakasabot ka. Yang Antikristo is dili na siya ang ang 666 tatat ng 666 dili na siya katong vaccine o katong microchip so nagyapon sa inyo kung mapabaksin mo o dili kay inyo ka man ang kinabuhi so salig lang ta sa Ginoo guys kay wala ni uh, lain din sa kalibutan nga atong saligan kundi Ginoo lang kay siya Ginoo siya ang makaluwas sa tuwa uh, sa impierno o dalon ta sa langit pag mutuot ta saya di ta mutuod dagan na kay mga ang antikristo karon nagsugod na di ba grabe nanay nag nag-ingon karon na sa do ang Ginoo ang di mo tuo sa yaha dili maka wa di ba nanat nakadungog na tana kung kamo nakadungog mo so daghang mga tawo nga ana no kanang di claim nila nga sila pud God so mana natong bantayan guys sa makita jud sa lihok ay sa makita sa paghunahuna makita sa lihok kung kana siya against na sa sa atong Panginoong Hesus Kristo So atong Panginoong Iso dadto lang jud mo to. So dili ta mag kanang magpaloko sa uban kinagang kay mga mandaraya karon na mga bulaang propeta nga kanang pataka lang og mga explain. Napoy uban mga kuano, anong uban mga tao, labi na uban pastor kay wala sila kasabot sa kuano kanang mark of the beast no. So sige lang kay lamdagan ka po na sila sa Ginoo. Og kini nga video dili ni siya aksidente nga imong gitanaw, kay kani siya kamutuuran siya nga ang ang ang mark of the beast kay tao na siya antikristo siya ang manguna so nana siya guys di pag iingon ganun gibasa sa Biblia nga katong antikristo nana siya sa mga kuan bansa nana siya sa kadaghanan population so nana na siya dito so muna natong kuan guys muna natong panahon guys na may balaan natong kamuturan na ang antikristo nana nagsugod na sila sa bansa di ba mga pobre man mga dato mga kana gitagaan yag tanda ang katong tanda kay kuan kanang again sa Ginoo kanang naka nakalagot sa Ginoo hindi sila mosunod sa Ginoo kay naginaimo sila ilaha nagtuo ang mga tao sa iyaha nga siya jud ang siya jud ang gi siya jud ang Ginoo Nagan mo tuo sa iya mohimo siya mga milagro so dagan kay mga bula ang propeta mga mag ampo ta sa Holy Spirit nga i-guide ta ampo ta sa ato ang Dios na Ama na makagagahom sa tanan kung sayang anak nga atong Panginoong Kristo nga may makaluwas sa tua sa mga kalbaryo sa mga problema mag-provide sa itong mga panginahanglan wala nilain eh. so praise the Lord uh, sa uh, ah, untang nasabtan ninyo ni siya og ah, ako ni sang himuan og kanang na nako himuan og subtitle kung makaya ba nako nga mahimuan ni siya og subtitle So, mao lang to guys. Dagang salamat sa pagtanaw sa aming video. Doon gimaya akong ginabalik dyan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, review lang ta guys. ba diba, akong unang topic is vaccine tapos microchip. ba diba, pag uh, abot sa vaccine, dagan kayo huna una mga tao, no? Naiuban nga ka na magpa pod para sa ilang safety. Para kumawaan sila virus, dili kayo sila madedly. So, di kayo sila mamatay tapos na uban nga dili magpabaksin kay na sila mga ginapanguna una sila mga sarili. So kung 'di ba kung nakatay vaccine, 'di ba makaadto ta sa lain lugar, maka-abroad ta. So natay warag natay ka freedom nga makaadto sa lain lugar. Pero kung wala tay vaccine, 'di ba limited lang ta di ta kasulod sa ubang mall, na ubang mall nga dili maka dili makasulod ang walay vaccine card di po ka maka-abroad wala kay vaccine card so halos tanan karon na nagdepende na sa vaccine card kay para pod sa maproteksyonan pod tano sa virus basta so nara na sa inyo guys kung magpa-vaccine o dili kay it's your choice guys inyohang pagbuot guys kay naman tay free will so wa man tagi control sa Ginoo so nasa ato ah kung magpa-vaccine dili kung magpa-vaccine ka o dili so mao siya tapos ang pangutana pod sa katupong microchip, umutangan kag microchip kay di ba? Mahimo kang intelligence ka, mahimo kang intelligence, bright ka, di na ka kailangan og mga kuan. Kung na kay microchip sa utok, na kay microchip dire, na kung iskanon ka, kay ma ra siya, di na ka magdala-dala ka ng mga QR code. Ana pod siya. Tapos ang uban pod nga dagan kay dagan kayo ka ng mga theory nga mo lagi daw na ang mark of the beast ang vaccine og ang microchip eh dito nila gikuan sa revelation nga pagulay kuan wala kay tatak di ba di man daw kaka palit-palit daw so mo po na ilang gikuan karon kanang kanang di daw pag wala kay vaccine daw kanang limited na lang daw so ilang gi gi gikumpara ang ang vaccine karon og sa Bible sa Revelation mo mao to sa mga tana mao na ba jud to siya so dili siya mo. So, mali siya. It's a lie. Yan naman. Ang katong 666 mga god, mao to siya ang Antikristo. 'Di ba? Ang 666 kay na siya 666 ka katangian sa isa ka hayop. So, isa ka tao na siya nga na siya gahom. Ang gahom niya is kanang na siya control ba? Na siya control sa mga gagmay, na siya control sa mga dagko, na siya control sa mga pobre, na siya control sa mga dato. So, Kana siya ni na siya guys. Di ba ingon dito sa kuan Revelation nga ang ang ang beast o ang katong antikristo kay nitungha siya sa dagat o sa tubig. Di ba ang katong tubig nagrepresento siya sa kanang mga bayan, kanang mga lungsod, kanang mga bansa, mga lingwahe. So mo nang nagrepresent sa tubig, di ba? So dito siya nitungha. So nitungha na siya sa mga bansa, sa mga lingwahe, sa mga lungsod. So nitungha na siya. Tapos ang katupong babae nga girepresenta nga Babylonia nga naglapastangan sa Dios. Kay nakalingkod to siya sa mga tubig. So sa mga bansa nakalingkod na siya, nakalingkod na siya sa kadaghanan, nakalingkod na siya sa mga lungsod, sa mga lingwahe. So nanan to ang kuan babae nga naglapastangan sa Dios. Mo to siya nagrepresentative sa Babylonia, naglapastangan sa Dios. Kanang gilait niya ang Dios So dito po, ang katong babae ni sakay po siya sa bis nga pula. So mao tong katong Antikristo katong naay 7 ka buok nga ulo tapos naay 10 ka buok nga sungay. Tapos mo to gisakyan po. So mo po na karon sa mga mga ngaral. Di ba naay uban karon ng mga ngaral nga mga kanang nagbutbuot lang sila. Kanang nag nagkuan sila, nagingon sila nga sila daw ang Dios. So di ba lapastangan na siya sa Dios. Tapos nagwali na sila kanang mali mali na ilang ginawali naiuban ka nang wala kasabot naiuban nagbutbuot lang naglapastangan gyapon sila sa Dios kay sila lagi magbuot kay sila po daw Dios po daw sila so una so muna atong careful guys kay mga buhat na ni Satanas guys si Satanas kay di man siya pwede mag mag form nga tao kay espiritu man na siya so mugamit yun na siya tao nga kanang iyang gamiton diri sa kalibutan mo mao na to siya atong na 666 katangi sa nga katangian sa isa ka hayop sa isa ka hayop pero tao na siya kanang bis mo na siya antikristo so mo na guys nga careful ta kay nganuman magclaim na siya nga siya ang Ginoo dagan mo to saya ha tapos mo to dagan daghan siyang followers mo ganitong ingon nga nasa control sa mga gagmay mga dagko no mga dato mga pobre sa mga kuan mga alipin nasa mga control food so muna tong careful guys nga kanang kanang ibalaan dyan na to guys kaya nga naman ang itatak anak niya dili na siya kanang kanang literal nga 666 sa noo 666 diri sa kanang kamay dili po na siya vaccine dili po na siya chip kay kuan na siya kanang spiritual ang meaning anak niya so ang at itatak anak niya diri sa una-una di ba diri sa una-una na diri ang ato ang kuan panguna-una so tatakan ka na niya dili maayo nga panguna-una kanang kanang maka maka dili makapahimaya sa Ginoo so ibutang na niya diri sa imong hunahuna so mo na makauna-una na pug ka tapos mosunod pug ka sa iya kay itatakan naman kanya kanang kanang di mayo nga panguna-una sumusunod ka sa iya tapos sa gawa pod kaning kamot nagrepresenta ni siya sa paggawa na to so mo to pag nahinluan na nahugawan na ni ni Antikristo ang imong hunahuna musunod jud ka sa iya mo tong gawa So mao po to matatakan pud kamot nimo og gawa. So wala na nakapahimaya sa Ginoo kay nganuman. Dito naman kanito usaya. So mo nang like karon ni Satanas gamiton niya ang vaccine, gamiton niya ang microchip, gamiton niya ning pandemic para daghan og madaya nga mga tao pag abot sa katapusang adlaw. So mao na careful ta guys pag mahuna-hunaan na gani nato nga ang kanang tao kanang tawanan na siya kanang against na na siya sa tong Ginoo kanang wala na nakapahimaya ang Ginoo sa kanang atawana careful ta na guys kay kuha na siya mga antikristo na siya kanang wala ni sunod sa mga, sa atong Ginoo kanang nagbutbuot sila naghimo sila ilang kaugalingon nga sila daw ang Dios na daghan sunod sa ilaha so kana careful ta na guys dapat ma makuha na to na siya kanang masabta na to na siya nga ang kanang pagtatak sa sa mark of the beast kay spiritual na siya sa ato na sa panghuna-huna ug sa ato ang lihok so para di ta madaya guys diretso ta sa ato ang Ginoong Kristo kiniingon siya sa sa Juan 14 size nga niingon siya sa John 14:6 nga si Jesus niingon na siya ang dalan ang kamatuoran no kang kinabuhi walay makaadto sa amahan kundi sa iyaha lamang so mo diretso ta sa kay Jesus Christ siya ra jud guys ang kanang tulay nga makaadto ta sa amahan siya ang kamatuoran guys wala nilain kay lisod na mga tao karon walay kasaligan nga tao sa kalibutan kundi ang atong Ginoong Kristo lang kay halos tanan mga tao din sa kalibutan walay dili ka makasalig di ba so mao na siya guys nga magampo pud ta guys nga gayran ta sa balang espiritu nga dili ta ma matintal aning kalibutan na guys kay daghan kay himuon ang yawa para mapalayo ta sa Ginoo ug atong huna-huna mahugawan ug mapalayo ta sa Ginoo ang atong lihok kanang wala na, na wala na nakapahimaya sa Ginoo so bantay ta ana guys kay mga Kristohanon ta pero kung di na to na masabtan guys ang ato ang pagsabot kay ang vaccine ug ang microchip mao daw na so dili na siya kay mo na gamiton ni Satan ug ang kaning pandemic para maloko ang mga tao so, kana lang guys unta nagdaghan mong nasabtan guys pray jud mo guys sa Holy Spirit kay ang Holy Spirit mo guide na jud na sa tuwa so wala na lain guys nga ang atong tuhan si Jesus Christ lang jud kay niingon si Jesus Christ nga Igugma ang imong Dios sa tibok nimo kinabuhi sa tibok nimo kusog sa tibok nimo paghunahuna di ba niingon si Jesus Christ tapos motoy first niya nga kuman ang second kuman niya igugma ang imong isig katao pareha sa pagigugma sa imong sa imong sarili Igugma ang imong kalaban Igugma ang imong pamilya so mao lang to guys hinaot nga mapasabot mo sa Holy Spirit nga sa kamatuoran guys para dili ta maluko pag abot sa katapusang adlaw mao lang to guys god bless atong tanan salamat sa Dios